river Tak kena pakai si river dia buat Orang depan boleh lah Boleh First blood Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Tolong. Mana lagi seorang tadi? Ada orang dia. Oh? Macam orang gila tengok. Atau dong, depan dong. Orang tak dalam. Ready. dua lari kiri. Allah, hai, pedih. Ha. Eh, dia push kau. Seorang dong. Seorang tak lama dekat ni. Okay main, main jauh, dia main sniper. Weh, ni lock aku, aku lock. Dalam rumah eh. Sniper lah. Ada race orang kan? Dah mati, dah mati. Kawan-kawan, tolong. Aku dengar footstep lagi tu. Ni tangkap. Ada lagi. Thank you. Uh, One sec. Team lane, team Alright. Ah, fuck, I'm Catching myself up. Shit, got me for Shield. Ah, toi? No, no, no, no. Recharging Mirage tau tadi ada. Ada seorang race tu dah low gila. Kanan. Dua orang ada. do. Say goodbye to that squad. Ten seconds. The ring's close. Catching myself up. Oh, spell tu Tak tujuan tu Tak dah hama lagi tu aku Kau tak dah Oh baju Satu Belakang dalam rumah Dalam rumah, dalam rumah Dalam aku, dalam aku Mana kau? Dalam market lah. dalam, dalam market, dalam market Dalam ni ada tak? Okay, tak apa, tak apa, aku kat atas kan ni Ni ada tak? Tak apa, tak apa Aku okay ni Yang dalam rumah ni mana? Dengan looting Ya Allah ramai gila Belah kan? Ada tiga Dalam rumah Aku tengok belakang kau, aku tengok belakang kau ya. Dia dah tak ada armor rasa Dia dia. dead Woah, what the Reloading. Reloading. Come and get my back. One tapper, one tapper. buka ni aku buka Boy Babi aku punya airstrike tu Reloading. Mah, aku babi. Reloading. Ui aku tak ada armor ni weh Ambil lah diorang ni Kompon ada <laughs> Dia lu dia Ah tu okey dah Ada seorang Ian Tak dah mati Ah kan Ada ada tu lah Acik dia ada armor cik Ah level 1 dah boleh heal lagi 30 second Jogan kepala datuk dia <laughs> aku dah kes 10 tapi kau aku dah ada <laughs> Dari tadi kau bunuh tu <laughs> Pakai wingman tu aku boleh panggil drop je ikut dapat lah kau. Ya tu. Oh. Ah. Berubah pun baju kau. <laughs> Jahanam. Perang nonstop. Tolong ah uh, baju purple. roleplay. Win. Gambar siapa tu? Gambar siapa tu? Mana Win sini? Ulah, mak gambar emas ni. Ya. Apa gambar tu? Gambar tim kita eh? Dua orang kan? Ya, kita orang semua. Lagi Usha. Ulah, mak. gambar, ambil gambar. Ambil gambar. 10 seconds to the ring. It's close at least. Here we go, back with you. Get the bamboozling. Wait, hey, Bobby, tada. You're landing on stop. Apa dikoi kau kenapa je? Kita <laughs> duduk Eh kita ni dah Oh nak Nak bomb Jom masuk kah? Dan nak attack lu, Udis Weh, ada orang, ada orang, attack kapal, attack kapal, attack kapal Oh oh Nampak juga Tepi ke? Dekat Tepi dulu, tepi dulu Haa, ah, ya aku nak dekat dia Aku kena heal jap Kamu kena gerak tau apuro. Alah, aku dah nak sama dengan dia tu. Bunyi lah, gelak Tak tempat aku ni. belakang. Enemy down. nunggu kau belakang. Need to recharge my shield. Kau lari kat batu dulu. Tolong. Eh, aku nak hidup. Aku kena hidup. Kau kena hidup. Kau kena Healing up. Eyes are open though. Mana dia orang? Hello? Dia pun semua hilang. Oh, dia. Sorang nak, sorang nak frag out. Alright, frag out. Frag out. La takut. Dalam dalam dalam. Mampu saya shot eh, pang mata babi. Mana tu orang? Oh, kau ni hidup lagi eh? Hidup. Hidup aku. Jadi mana dah cakap macam tu? Recharging my shield. Wah, kalau dia ni patut dia. Kan. Siapa? Aku aku. Aku lari macam lipas tadi. aku Selamat aku di Phoenix tadi tu. Eh, korang banyak heal lah. Aku banyak heal Tak ada orang loot kat air Eh, jap, jap, jap. Ah, ada, ada, ada, ada, ada, ada. Kanan ada kita ada. Ah, ni, ni, dia keluar. Mana? Let's explore this way. Go, go. Picking out with a decoy. Dua headshot. Aku headshot dia dua kali. Frag out. Frag out. Frag out. Mana lagi satu tim? Tak tahu lah Kita boleh ikut belakang ni? Haa ah, belakang ni ada Buat jawatan Kena elok ni Tolong Tolong Tolong Tolong Tolong Tolong All dead, all dead. Last. Recharging shields. Recharging my shields. Reloading. Ah, aku aku wanted drone. Come on, say hello. Thank you. Catching myself up. Recharging shields. Ten seconds. The ring's just ahead. Yeah, the full. No bamboozle. Last me, baby. You got it. juga teruk. Kalau awan tak lah, datang. Tu, dia tembak aku ni kau Dia tag dia ni biru ke? Tak aku flank eh, flank kiri ah, flank kiri. 69 headshot. Eh, dia macam last, dia macam last. Robot eh, aku nampak robot eh. far out. ладно, kau kill je <laughs> Bapak ganas <laughs> bodoh game ni Ganas korang You are the Apex Champions. tu? Kena carry habis 13 lah. Tu 25 damage 25